Supongo que te gustan los superhéroes como a muchas personas. Dentro del mundo de la narración de los superhéroes hay un cómic llamado The Boys, hecho por Garth Ennis hace algunos años. La propuesta de The Boys es que en un mundo donde hay superhéroes hay perversiones. ¿Qué ocurre cuando tienes semidioses que tienen superpoderes y que pueden imponerse sobre los demás? Resulta entonces que no tienen límites y por lo tanto se pervierten. Garth Ennis en esta obra The Voice lo que nos muestra es ese mundo en el que no solamente los superhéroes son una trampa, sino que además hay toda una industria dedicada a la explotación comercial, a la privatización de la seguridad pública y a montones de cosas que tienen que ver con defensa. The Voice es entonces un grupo que los confronta, que va tras ellos y que trata de ponerle límites. La historia evidentemente es ácida, violentísima y tiene además una gráfica impresionante porque la hizo el mismo artista de Transmetropolitan, otro clásico de los años 90. ¿Cuál es la buena noticia? Que todo este universo ha sido recreado en una serie de televisión que ya se puede ver en internet. The Voice TV permite llevar ese mundo de superhéroes pervertidos y terribles a la pantalla que vamos a encontrar allí, que hay algunos cambios, hay algunas licencias para poder contar mejor esta historia, pero se mantiene la esencia de criticar el mundo de los superhéroes, distinto a lo que ya vimos con Watchmen, y llevarlo a una suerte de momento contemporáneo en el que podemos ver que hay trasfondos en la lucha por el poder y que los sentimientos humanos de alguna manera se mantienen. Soy Luis Carlos Díaz y análisis como este y mucho más los puedes ver en patreon.com slash Carlos.